වෙද්දී රටේ මැතිවරණ තියනවාද නැද්ද කියලා ජනතාව අතර ලොකු කුකුසක් ඇති වෙමින් තිබෙනවා. නමුත් අපේ පක්ෂය අදහස තමයි අපි තමයි ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රතන්පත් කරේ මුළු ලංකාවෙම ඒත් එක්කම නාම යෝජනා අති සාර්ථකව සකස් කරලා මුළු ලංකාවම ආවරණය කරමින් ඉතාම ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් මුළු ලංකාවේ හැම ග්‍රාම සභාවසම පාවරණය කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොත් ජන පෙරමුණ නාම යෝජනා අද බාර දුන්නා. මම හිතන්නේ මේ කුකුසත් එක්ක ජනතාවගේ අපි පුද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා මේ මොහොතේ රටේ ජනතාවට මැතිවරණයක් පවත්වන්නේ නම් රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය ඊට සුදුසු නම් අනිවාර්යෙන් මැතිවරණය පැවැත්වීම සුදුසුයි කියලා. මොකද ශ්‍රී ලංකා පොත් ජන පෙරමුණ කවදාවත් වැරදි කරපු රජයක් නෙවෙයි. විවිධ චෝදනා විවිධ ප්‍රකාශ විරුද්ධ පක්ෂ විසින් කරාට අපි මැතිවරණේ කල් දැම්මොත් තමයි අපි වරද්දක් කරන්නේ. අපි ඉතිහාසයේ වැරදි නොකරපු පක්ෂයක් ඒ නිසා කවදාවත් මැතිවරණ කල් නොදැපු නොදාපු පක්ෂයක් ඒක නිසා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපේ බිම් මට්ටමේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන මහජන නියෝජිත තමයි පසුගිය දශක දෙක තුන ඇතුළත අපේ පක්ෂ වාමාංශික දේශපාලනය තමයි මේ රටේ බිමට පොළොවට දැනෙන වැඩක් කරේ. පෞගිය කාලේ තිබ්බ කොවිඩ් වසංගතය නිසා එමන් නැත්නම් වෙනත් හේතුන් නිසා මාස 9ක මාස 10ක වගේ කාලයක් ජනතාවට දැනෙන සේවයක් පොළොව මට්ටමේ කරන්න බැරි වුණා විශේෂයෙන්ම ඇඳින් නීතිය දාලා තිබෙන හින්දා අරගල තත්ත්වයන් නිසා නමුත් ඊට කලින් වසර ගණනාවක් පොළොවේ ජනතාවට දැනන සේවයක් කරලා ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජනතාව අපි අනික් සියලුම අපේක්ෂකයන්ට වඩා අද මෙතන ආරෝජන ලබා දෙන සියලුම පක්ෂවලට වඩා අපේ පක්ෂයේ අපේක්ෂකයන් පොළොවේ ජනතාවට දැනෙන්න වැඩ කරලා තිනවා ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා අපි කරපු වැඩ ගැන කියලා අපි මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා පැහැදිලි කරලා ජනතාව වෙත ගියාම අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් මාතර දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු මුළු ලංකාවම ලබා ගන්න ශ්‍රී ලංකා පොදුජන ප්‍රමුඛතාවක් හැකියාව තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ මැතිවරණය සඳහා විශේෂයෙන් මාතලේ ආසනය සඳහා අපි දක්ෂ කණ්ඩායමක් පළාත් පාලන ආයතන තුනටම අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ මැතිවරණයේදී රජය කියන්නේ මේ නාම යෝජනා දුන්නෙන් පස්සේ මැතිවරණයේ කල් දාන්න සැලසුමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට භාණ්ඩාගාරයෙන් ලිපියකුත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ සල්ලි නැහැ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම සල්ලි නැහැ කියලා කියලා අන්තිමට මේ ඊයේ පෙරේදා ඇමතිකමුත් කීපයක් දෙනවා. එතකොට ඒවට සල්ලි කොහෙන්ද? එතකොට ජනතාවට දැන් ඇති වෙලා තියෙන පීඩණයට ජනමතය තමයි ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ආණ්ඩුව විශේෂයෙන් දූෂණය සහ අක්‍රමිකතාවය තවදුරටත් ගසා කන නිසා අද ඇත්තටම මේ ජනතාවට දවසින් දවස පීඩනයට ලක් වෙනවා. අද අපි ගත්තොත් ආයතන ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ වෙනකොට ආයතන කීපයක්ම පාඩු ලබනවා. එතකොට පහුගිය වර්ෂය සඳහා අපි දැක්ක මාධ්‍ය තුලින් ට්‍රිලියන ට්‍රිලියන 25ක් මේ වෙනකොට ගිය අවුරුද්දේ ණය ලබාගෙන තියෙනවා. එහෙම ණයක් ලබාගෙන ඇත්තටම මේ තවදුරටත් සල්ලි නැහැ කියලා මේ විදිහට තව ඉදිරියටත් ඇමතිකම් දෙනවා නම් කොහොමද මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩගන්නේ? ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ රටේ ජනමතයකට ගිහිල්ලා මේ රටේ කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට දෙයියන්ගේ නාමයෙන් මේ රට බාර දීලා යන්න කියලා තමයි අපි මේ ආණ්ඩුවට කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුවේ උද්දච්චකම සහ මෝඩකම නිසා අද රට දවසින් දවස ප්‍රපාතයට ලක් වෙනවා. ඒක උදේලාගේ පක්ෂයේ සංවිධානය කොහොමද අපි ඇත්තට මේ වෙනකොට බිම් මට්ටමේ හොඳ සංවිධාන ශක්තියක් ඇති කරලා තියෙනවා ඔය ලංකා පුරාම. ඒ වගේම අපි මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තොත් බිම් මට්ටමේම දක්ෂ කණ්ඩායම් තමයි අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. හරි. හරි. හරි. හරි හරි සර් මේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා පුජන පෙරමුණ වෙනුවෙන් නාම යෝජනා බාර දෙන්න ලැබුවා පළාත් පාලන ආයතන සියල්ලම සඳහා විශ්වාස කරනවා සමකාමී සාධාරණ පරිවර්තනය කරන්න පවත්වන්න හැකියාව ලැබේ කියලා බොහොම සංකීර්ණ අතිබකාරී වාතාවරණයක් යටතේ තමයි මේ විවරණය කරලා තියෙන්නේ. එසේ වෙතත් නැතිවන්න කොමිසම මයින් දැනුම් දෙන ආකාරයට නැතිවස් වලට අපි මෙහෙම දෙන්න බලාපොරොත්තු ඇති වෙන සූදානම හා ජයග්‍රහණය පිළිබඳ අදහස්. ඔව් අපි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ මේ මැතිවරණ සූදානම් වුණා නෙමෙයි පොඩි කාලෙම සූදානම්ෙන් හිටියේ. අකණ්ඩව අපි මේ රටේ හැම දිස්ත්‍රික්කයකට හැම පළාත් පාලන ආයතනයකටම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ නාම යෝජනා පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරලා තිනවා. අලුතෙන් තාරණය විශාල පිරිසක් අපේ පක්ෂය සමග එකතු වෙලා තිනවා. බොහෝ තැන්වලදී අපිට අපිට අපේක්ෂාව වැඩි වුණා ඇත්තටම. විශාල පිරිසක් නමුත් විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ බලාපොරොත්තුනේ පොහොට්ටුව ගැන එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන ප්‍රමුණ ගැන වෙනත් මතයක් වුම් ප්‍රචාර කරේ රටට. හැබැයි මේ මැතිවරණය සමග විශාල උද්‍යෝගයක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන ප්‍රමුණ පත්‍රයේ ඇතුළත් වෙලා තිනවා. පැහැදිලිව අපි කියනවා මැතිවරණය අද මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා නම් කරන්නේ කිනම් දිනයකදී එදා හවස වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ මේ රටේ පළාත් පාර්ලිමේන්තන 342කින් අතිවිශාල බහුතරයක් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් කරනවා කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ස්ථිරතාවයක් තිබෙනවද මේ වෙනකොට සම්බන්ධ අදහසක්? ඔව් සාමාන්‍ය පක්ෂයක් වශයෙන් දේශපාලනඥයෙක් වශයෙන් මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ අපේ පක්ෂය මේ සඳහා සූදානම්. හැබැයි රටේ පවතින තත්ත්වයන් එක්ක වෙනත් වෙනත් දේශපාලන විග්‍රහයන් එක්ක ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒවා අපිට සූදානම් කරගන්නේ අපේ පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය සඳහා පමණයි. පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය කියන්නේ රටේ ජයග්‍රහණය. ඉතින් රටේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා පක්ෂයක් වශයෙන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඊට පස්සේ ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. ඒක තමයි අපෙන් විය යුතු වගකීම. ඒ වගකීම තමයි මේ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජනතරමන ඉෂ්ට කරන්නේ. හරි.